င်ကြွေချိန်မှဆိုအမြဲလိုပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးရလို့ဘဝဟောင်းဆုံးမြဲအသေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သစ်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ရွေချိန်မှာဆိုအမြဲလိုပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးအောင်လို့ဘဝဟောင်းဆုံးမြဲအသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သက်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ရှစ်ဆက်မနေနဲ့ဟောင်းပြီးဟောင်းပြီးတခင်နိုင်ဘဝတည်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလားဘဝရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမင်းရင်တွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ကြွေချိန်မှဆိုအမြဲလိုပါပဲဒီတစ်ခါနှစ်သေးရောက်လို့ဘဝဟောင်းဆုံးမြဲအသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘဝမျက်နှာဘာမှမပြောင်းလဲနှစ်သက်တွေသာလီလီပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ဆက်မနေနဲ့ဟောင်းပြီးဟောင်းပြီးတကယ်နိုင်ဘဝတည်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလားဘဝရဲ့တန်ရာတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါဘဝရဲ့တန်ရာတွေကိုမင်းရင်ခွင်ကအသာရဆွဲထုတ်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါ